Нэвтрүүлгийн ивент төлөөгч Малчин таны родлыг биелүүлэгч Sopoco компани Өшөтэй онноо тохоо Гүргэлдэн эргэлдээд дуудана Хонгор залуу нас сэмэ Хотоо цанорон дуулахаас Бүчл явида хоёула Виртэ онны тохо Үзүр садагаар дүүрлээ Ухэр мадан завчихаа Синнүү болтгоо ингэж Онны шуугүй хөхөрн уятад авсрна Эгч мэд хонгор тэрмийн хүлээж байгаа